Congratulations, my love. उतार दे उतार दे अरे उतार देख कितना बड़ा हीरो लेके खड़ा हो क्योंकि लड़कियां ना हीरो से नहीं हीरे से प्यार करती